Oh,

than ngô mê 见真天见死若红毛，轻更是若果为情而死，就值得可怜。但系你我嘅恩情经已断，只有有何价值，分明系欺骗。